Sraith Pictiúr 4, Madra ar Strae. An Satharn a bhí ann. D'fhéach Seán ar a fhón póca. Chonaic sé téacs óna chara Síle. Dúirt sí go raibh a madra imithe ar strae. Bhí sí ag lorg cabhrach. Chuaidh Seán go teach Shíle. Bhí Síle an-bhuartha faoina madra. Thug Seán barróg di agus thosaigh Síle ag caoineadh. Dúirt Seán léi gan bheith buartha. D'fhiafraigh sé di cad a tharla. Rinne sé cupán tae do Shíle. Shuidh siad síos sa chistin. D'inis Síle an scéal iomlán do Sheán. Dúirt Seán gur mhaith leis cabhrú. D'fhiafraigh sé di cad is féidir a dhéanamh. Chuir Síle glaoch ar an stáisiún áitiúil raidió. Dúirt an láithreoir go gcuirfeadh sé fógra amach. Ansin chuir Síle cur síos ar an madra ar a leathanach Facebook. Madra dubh agus bán a bhí ann agus Jojo an t-ainm a bhí air. Thug Síle a huimhir teileafóin freisin. Chuir sí téacs chuig a cairde chomh maith. Chuaigh Seán agus Síle amach ag lorg Jojo. Shiúil siad bóithre an bhaile ach ní raibh tásc ná tuairisc ar an madra. Go tobann chuala Síle a fón ag bualadh. Thóg sí an fón amach as a póca. D'fhreagair Síle an fón. Tháinig duine éigin ar an madra. Dúirt Síle leis fanacht ansin go mbeadh sí ann i gceann cúpla nóiméad. D'inis sí an nuacht iontach do Sheán. Bhí áthas an domhain orthu. Bhuail Síle leis an fear a tháinig ar an madra. Dúirt sé léi go bhfuair sé Jojo san ionad siopadóireachta. Lean Jojo abhaile é. Thug sé an madra do Shíle. Chuaigh Síle abhaile le Jojo. Bhí Mam agus Dad ag fanacht uirthi. Bhí siad sásta Jojo a fheiceáil. D'iarr Daid uirthi an scéal ar fad a insint dóibh. Smaoinigh Daid go raibh gá le níos mó aire a thabhairt don madra.